собственно, как написано на этом слайде презентации. Ну, чтобы было удобнее применять, скопируем оба, обе таблицы. Нас интересуют вот эти две доли. Переводим их именно в доли. Вот две доли. Применяем формулу. числитель, знаменатель, хотя всего у нас наблюдений без миссингов, наверное, надо учесть. Считаем границы интервалов нижняя граница. Вот так вот, словно верхняя граница. Ну, собственно, видно, что есть пересечение. Верхняя граница для этого интервала 0,44 в эту границу впадает данное число. И наоборот, нижняя граница для этого интервала 0,33, а здесь у нас 0,037, 0,037 больше, чем 0,033. Поэтому есть пересечение доверительных интервалов, следовательно, мы не можем утверждать, что в генеральной совокупности произошло увеличение. То есть в целом по России Исследование ЕСС не зафиксировало статистически значимого увеличения числа тех, кто принимал участие в демонстрациях. Но демонстрации это не единственный а, способ выражения своего недовольства, поэтому